food safety, public health and private arbitration courts. Many concerns remain over TTIP, the transatlantic trade and investment partnership between the EU and the US. Today, Parliament's Trade Committee adopted a text on TTIP that maintains the system of arbitration courts, but asks for it to be reformed, to guarantee equal treatment of investors and states. Dort haben wir einen Kompromiss gefunden. Da sind wir zusammen auch mit der Kommissarin Malmström auf einen sehr guten Weg. But some C'est une justice privée parallèle, gérée par des avocats d'affaires, qui peut donner raison à des entreprises, y compris contre la Cour européenne de justice. Donc on est dans un système qui privatise la justice et qui donne notre capacité de décider pour la santé, l'environnement, les services publics, les droits sociaux, au détriment du business. Là, on sert le business plutôt que l'intérêt général. With the adopted text, a majority of MEPs has given a strong signal of support for TTIP. It remains to be seen whether Parliament will agree on a common position in the next plenary session.